शिवरुद्राय ॐ नम स्थितिकण्ठाय ॐ नम हरणागाभरणाय प्रभाय ढमढमढमरुकनादानन्दाय ॐ नम मिठलक्षाय ॐ नम भस्माङ्गाय ॐ नमः हिमशैलावरणाय प्रमदाय ताण्डवकेणी शिव जय जय जय ॐ नमः शिव जय जय जय ॐ नमः शिव go to the trance and say जय जय जय sing along शिव शिव शम्भो all the way ॐ नमः शिव जय जय जय heal the world is all we pray save our lives and take our pain away जय जय जय sing along शिव शिव शम्भो बम भोलेनाथ बम भोलेनाथ हे महादेव बम भोलेनाथ बम भोलेनाथ हे महादेव जय शिव ओंकार जय शिव ओंकार जय शिव ओंकार जय शिव ओंकार बम भोलेनाथ बम भोलेनाथ हे महादेव बम भोलेनाथ बम भोलेनाथ हे महादेव बम भोलेनाथ बम भोलेनाथ हे महादेव बम भोलेनाथ बम भोलेनाथ हे महादेव बम भोलेनाथ बम भोलेनाथ हे महादेव बम भोलेनाथ बम भोलेनाथ हे महादेव बम भोलेनाथ बम भोलेनाथ हे महादेव जय शिव ओंकार जय शिव ओंकार जय शिव ओंकार जय शिव ओंकार बम भोलेनाथ बम भोलेनाथ हे महादेव बम भोलेनाथ बम भोलेनाथ हे महादेव बम भोले तू ही संसार है मेरी रगों में बस तेरा ही नाम है ले लिया प्रसाद जब मैं एक कश में मिल गया मुझे सुकून इस नरक में रहता मेरा ध्यान बस मेरे काम में और जो काम करता वो सबसे टॉप में बम भोलेनाथ बम भोलेनाथ हे महादेव बम भोलेनाथ बम भोलेनाथ हे महादेव बम भोलेनाथ बम भोलेनाथ हे महादेव बम भोलेनाथ बम भोलेनाथ हे महादेव